और आज आपको बताएंगे गूगल आपको जाना है गूगल पर लिखना है आप एक games dot com और आएगा होम एपिक गेम स्टोर जैसे कि आप होम एपिक गेम स्टोर पर क्लिक करेंगे और तो हम स्टोर पे क्लिक करेंगे और इसके स्टोर नहीं है जैसे कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे फॉल गाइस का ऑप्शन मिल चुका है फ्री क्योंकि फॉल गाइस हो चुका है फ्री एपिक गेम से तो अभी जाइए आप ऐड टू स्टेट्स के भी क्लिक करें तो गाइस आप देख सकते हैं हमें यहाँ क्लिक करना है फॉल गाइस पर फॉल गाइस पर प्ले फॉर फ्री क्लिक करना है ऐड टू स्टेट्स और जैसे ही सुनाएंगे तो आपके पास अगर एपिक गेम स्पॉन्सर होगा तो आप वहां चले जाएं और स्टोर क्लिक टू साइड थोड़ा टाइम लगेगा मेरा लो एंड पीसी है तो आपको नंबर वन पे फोर मिलेगा प्ले फॉर फ्री और आप क्लिक कर सकते हैं इसको डाउनलोड करने के लिए मैंने लाइब्रेरी में क्लिक करा है लाइब्रेरी तो में क्लिक मैं अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट कर जाओ तो गाइस आप देख सकते हैं भी आपको और आप क्लिक करने इंस्टॉल करने ट्वेंटी परसेंट मेरा वॉच आज की वीडियो के लिए अगर आपको फॉलगेस चैनल और चैनल चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो और फॉलगेस खेलो बाय बाय टोनी कसला था नसरे